Burası Meis'teki Mavi Mağara. Girmek bayağı eziyetli. Şu kapıdaki görünen yerlerden botla geçmeye çalıştık. <laughs> Buraya gelecekseniz su yükselmeden gelmek gerekiyor. İçine girene kadar ömrümden ömür gitti desem yalan değil. Ama muhteşem bir görüntü. Gelirken demiştim ki sakın gitmeyin diyeceğim demiştim ama muhteşem. Sen video çekiyorsun. Evet. Sen bana atarsın. Tabii, el kafayı, el kafayı, el kafayı. Blue, blue entrance is very narrow. evet.